Дорогие друзья, с вами Кристина Дольче, и я рада представить вам свою новую песню, музыку для которой написал замечательный диджей Сергей Кунаков. Песня называется «Только для тебя». Прошу внимания. So now. Я звезды, я небо. Я звезды. Ты для меня, я для тебя. Я небо, Ты